номер один, номер один воздух, номер один воздух. Ведь этот парень номер один МС Сия Руси. Встречайте! МС Свит! Встречайте! На этой сцене Гуфа! Лайки! Сделайте максимум! Руки вверх, руки вверх, руки вверх! Руки вверх! Руки вверх! Все, все, все, все, все, все, все! А я руки вверх, руки вверх, все, все, все! Руки вверх, руки вверх, руки вверх, все! Руки вверх, руки вверх, руки вверх, все! бесследно я не со зла ну Но вообще-то здесь нету ни этого куплета, ни этого музла Браза опасная полоса, за носом нам тормоза, тут газом назад Убери маузер, не береги пули, протри глаза, братуля Два года назад я умер и тебе рекомендую Ты умри непременно, тут все наши прикинь Мы тусуем офигенно, помарлитуем, сидя на краю вселенной Пропадаем неделями, заливай хаос и кофейна откуда его слышишь А может все-таки его убило С ним бывает такое, когда в голову затекается с Кириллом Я вижу его каждый день и притом по несколько раз Может его расплющило и скажем разлазило Люди бывают разные, фантазия классная Есть мрази, запросто поливает грязью Я на связи и по мазе на все классное Но ну, разве так можно, боже, Жизнь подольше, еще Мало кто еще наблюдал охуенный фотоотчет Со стороны похорон И в чем прикол, никто не поймет Альбом на а ты зайдет Он же следующего еще года Идиот, отчет, ёпты А вот обратный Петров Беру под ребро и, сука, не успеешь ножом ты Я на зло отвечаю добром Все ровно, почву под ногами твердая Мир юный Ух ты умер Убила сильно своем стиле Замуза за мудом Живее всех живых, зато убитый люто Гуф, ты умер? Да нет Убила сильно Да, это в твоем стиле Замуда за мудом Убить не вечером, а но живое утро Гуф, ты умер? Убила сильно Да, это в твоем стиле Замуда за мудом Живее всех живых, зато била сильно Да, это в твоем стиле, замут за замутом Убитый вечер, живое утро Как настроение, Москва? Как жизнь? Мир. Всем салют, меня зовут Гуф, очень рад всех видеть, поздравляю всех с праздником 1 мая, или я не знаю, зачем мы все здесь сегодня собрались. Ну, за Еще раз всех праздником, давайте прокачаемся еще, да? Давайте больше шума, Москва! Йоу! эй! Прокачать, прокачать, прокачать! прокачать И укатим в депо все эти трамваи Но ну, пока мне говорят, хватит Йо, давайте все, все, все, все, Москва, Москва, где вы есть? Очень скоро укатит любовь все эти трамваи Но ну, пока мне говорят, хватит, я продолжаю Может, я и перестал жестить Когда, когда, все качаются, пути начинаются для меня это так прет запретный плод Сладок качество стаба зависит от количество бабок И я бы жил нормально, но увы Я привык смотреть куда-то выше вашей головы Я из Москвы, вы знаете откуда Я повторять не буду, меня понять не трудно Гу, три буквы, я жутко пусты Бальзаме слюды, ты смотри И потуда темное время суток Я кушаю фрукты и тупо брожу на чистопрудно Войско пудры Сегодня в Южном Лугово я вырубаю тут будто в отпуску улетая в тундру с юга Только у пилота есть катапульта, но я ведь другая работа И поэтому пультом, и пока шубы в руках, и кейс за пультом Семь телеграмм салат салют вам Сказали надо нести ответственность за кого-то Эти треки могут как-то навредить кому-то Сейчас вот написать про любовь или погоду Вот только трудно, так что ловите про замуты если сверху видно все, ты так и знай Посчитай мою книжку и давай слетай Высоко, но не слишком, что вернуться обратно И накинь братишка, довольно прохладно, аккуратно жизни затеем провода С правого паспорта, но я разогнал облака Все правильно, теперь давай сюда Просто летать без палева, если никуда не руке большой слив Обычно отвечаю, я убит Фейк МС сам слив, не надо пить, прости Это и есть хип-хоп из России Второй сольный с поверх слова Капать московским слугам, и а ты не смог так, сука Того сорта, которого в сопли Попасть на срок Насколько и столько серых И столько уже села каждому терпению и веры на это время раз Руки вверх все, руки вверх все, руки вверх все что за что за знакомое, если вставляет лучше